Un cordial saludo. En esta ocasión vamos a ver otra manera de trabajar la animación por interpolación. Para ahorrar un poco de tiempo ya he creado una capa vamos a ahora a trabajar con la herramienta de Ovaldo. nos da el color azul debido a que previamente el color de relleno estaba establecido de color azul y como estamos por defecto cada vez que nosotros creamos una capa este, todo, lo, todo lo que usted diseñe eh, está definido en, el fotograma número 1, entonces en ese orden de ideas voy a pararme en el fotograma número 1, voy a dar clic derecho y le digo que voy a crear una interpolación de movimiento. Ahora me paro en el fotograma final, si ustedes lo consideran pertinente vamos al fotograma 25 doy F6 y traslado perdón voy a, a la herramienta de selección y traslado la imagen que inicialmente en el fotograma 1 habíamos diseñado vamos a mirar cómo nos queda el la animación con clic sostenido muevo la línea de tiempo y observo que es lo que realmente pretendo hacer también si quiero ver la animación en la capa fuente doy enter y la puedo observar directamente en la capa fuente si ya quiero observar cómo ha quedado la animación doy control enter y de esa manera es la animación en esta ocasión también vamos a aprender qué pasa si ustedes observan la animación es intermitente ella no para pero yo deseo que pare en el fotograma final para eso, para poder hacer ese proceso, sencillamente me paro en el fotograma final. Parado en el fotograma final, voy a la opción que me permite editar la acción escrita. Para este objeto, para esta animación, doy clic. Él me trae la una ventana de diálogo y en la primera ventana de diálogo yo sencillamente le digo que le coloco la función que necesito en este caso esto es la función que se utiliza en ActionScript para poder parar una animación al final de toda línea de código debe llevar un con el fin de verificar si existe algún error de sintaxis voy a doy clic ahí el acción screen me dice que no hay ningún error por lo tanto ya puedo cerrar la ventana ya y de esta manera ustedes pueden observar que en el fotograma final se ha colocado en la parte superior una A eso significa que en ese fotograma se ha introducido, se ha insertado un action screen, ahora nuevamente doy control enter observen como que haya la película. Al final del fotograma 6, perdón, al final del fotograma, la animación para. Espero que en esta ocasión eh, se haya podido aprender un poco más de lo que normalmente se conoce como animación por interpolación. un amable.